Luiz de Roupa, pela Rua Gregório, 337, nota 3 de número das eliminações, da equipe tratamento. Dois, dois, três. Quatro, nove, cinco, nove, dois, dois, três. Ele é produto de roupa de que passa. You prisoner of a cycle, Здесь Юну. Россию. quatro Мэрия. 5 0 0 20 2 мили. 20 0 20 0 Diferente no processo 100 3371 25 2014 Referência Referência Processo de deslocamento, Copom. Prova hotel 9365. Get the hell out of my way! Too big for my face. Verifica se tem uma moto e a mala própria. Positivo. Yamaha, Vasco. Verifica, vou ver se o cara me ano 2012, começou aqui com o mandato. É sério, é pra época. é fugiu para o Isso não comprou no Corpo de Bombeiros. Eu conduzi a, a mãe aí das crianças até o conselho tutelar. Só que a mesma não, não se recorda aí do meu Gomes, pessoal. É a Daiane Ferreira do Nascimento. Daiane Ferreira do Nascimento, NVD. E ele confirmou lá mesmo a, a, era, as crianças eram filhas aí da antes? Positivo, confirmou as duas crianças lá do sexo masculino é, são filhas aí da, da mesma, estava vendo o bombeiro. É sério, meu bom? Já foi entregue lá, não deu nada. trumpet last night, son, so don't start. Out of the way! Come on, look out! Arrasta na quadra, ela arrasta. Aqui na terra arrasta na quadra, ela arrasta. o pro bumbum, ela arrasta na quadra, ela arrasta. Aqui na terra arrasta na quadra, safado.